我们把承载盘压料板先挪开，因为肉太长，我们需要把承载盘放一边锁住，然后把承载盘压料杆压上，然后调节好后脖，锁住挡板螺丝。 记住，一定要锁住挡板螺丝，要不然的话，我们切肉的时候，它会因为压力而往下挡板往下跑，所以说造成我们的切肉就不不均匀，厚度不一样。所以说我们一定要把旋钮螺丝锁住，然后开启刀片开关，然后再开启摆动开关。 我们现在开始切肥牛，我们的机器现在可以将整块肥牛可以切割，一样，开启刀片开关，然后再开启摆动开关。